السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عندي في قناة أم أمين للطبخ اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة اللي هي كيكة السبع الملاعق صراحة زوينة بزاف وخفيفة وسهلة اقتصادية كتوجد بسرعة يعني إلا جاو عندك ضيف على غفلة ولا بغيتي تبرعي بها وليداتك صراحة لذيذة بزاف وأكيد غادي يحماقوا عليها وكلهم غيشكروك عليها وغادي تولي مدمنة عليها إلا جربتيها وبلا ما نطول عليك غادي نخليكم دابا مع المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه وقبل ما نبداو نصليو على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وفرجه ممتعه بسم الله نبداو على بركه الله هنايا عندي جوج ديال البيضات غادي نضيف عليهم آه، واحد القبيصه ديال الملحه وغادي نضيف عليهم سبعة ديال المعالق ديال السكر سنيده او سكر حبيبات سبعة ديال المعالق كما كتشوفوا ما عامرينش بزاف ودابا غادي نخلطوا البيض مع السكر مزيان انا غادي نستعمل الخلاط آه، الكهربائي تقدروا تستعملوا الخلاط اليدوي من بعد ما غنتحصلوا عليه آه، بهذا القوام هذا غادي نضيفوا سبعة ديال المعالق ديال الزيت سبعة ديال المعالق كبار يعني معلقه واحده اللي غنعبروا بها كل شيء من بعد ما وضعت سبعة ديال المعالق ديال الزيت غادي نخلط ومن بعد غادي نزيدوا عليهم سبعة ديال المعالق ديال الحليب كما قلت لكم هاد الكيكه ديال آه، سبع معالق يعني كلشي سبعة سبعة بعد غادي نضيف عليهم سبعة ديال المعالق ديال الحليب عندي هنا حليب كون درجة حرارة الغرفة حتى حاجة ما تكون آه، من الثلاجة ومن بعد غادي نضيف عليهم واحد آه، معلقة صغيرة ديال آه، الفانيليا او ديروا واحد الساشي ديال سكر الفانيلا واحد معلقة ديال خل ابيض او اي نوع ديال الخل عندكم انا استعملت معلقة كبيرة ما عامراش ودابا غادي نخلط هاد المكونات دابا غادي نزيد عليهم آه سبعة آه هنا عندي ستة المعالق ديال الدقيق حيت غادي نستعمل آه الكاكاو المور انا كنستعمل هذا انا غادي نستعمل معلقه كبيره وستة المعالق ديال الدقيق الا كنتو غادي تستعملوا غير الدقيق ما غاديش ديروا الكاكاو ديروا سبعة ديال المعالق انا غادي نوضع معلقه هنا غادي نصفيهم كاملين وهنا عندي ستة المعالق ديال الدقيق يعني المجموع سبعة وهنا عندي واحد الساشي ديال آه، الكريمه الكيم... آه، الخميره الكيميائيه ديال 15 غرام او الزا غادي نغربلوهم مزيان كاملين حيت كما كنعرفوا الكاكاو كيبقاو فيه دوك الكويرات خصنا نغربلوه مزيان ودابا غادي نخلطهم بحال هكا وكان هذا هو الخليط هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه وهنا عندي هذا المول هذا ديال الزاج دهنته بالزبده دهنتو مزيان بالزبده تقدروا تستعملوا اي مول عندكم صافي انا دابا غادي ندخلو للفران بالنسبه للفران انا شالت عليه الفوق والتحت حتى يطيب وغادي نرجع معكم ان شاء الله وكانت هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما طابت هانتوما كتشوفوا كتجي رطبه بزاف كتجي بحال الجينواز صافي انا دابا غادي نخليها حيت دابا باقي سخونه بزاف يلا خرجتها من الفران غادي نخليها حتى تدفى شي شويه ماشي تبرد غير تدفى شي شويه وغادي نرجعوا ان شاء الله باش نسقيوها هنا عندي الكاس ديال الحليب كما كتشوفوا وهنا عندي هاد الشوكولا هادي ديال ديال الحليب اللي كتكون حلوه غادي ندير واحد جوج معالق هكا صغار عامرين اللي ما متوفرش على هاد الشوكولا هذه الحلوه غادي تستعملوا آه، واحد المعلقه ديال السكر وواحد آه، المعلقه ديال الكاكاو مر صافي كتخلطوهم مزيان الحليب راه بارد يعني من درجه حراره الغرفه هذا راه كيذوب في الحليب بارد وهنا من بعد ما الكيكه ديالنا دفات شي شويه غادي نتخبوها شويه بحال هكا ومن بعد غادي نخويو عليها هاد الحليب هذا بالشوكولا وغادي نخليوها تشرب حتى تشرب هاد الخليط مزيان عاد غادي نرجعو ان شاء الله نديرو لها الكريمه وهنا في واحد الاناء غادي نوضع فيه 400 ملي ديال الكريمه السائله ما عرفتش واش غتبان لكم 400 مهم آه عندي 400 ملي ديال الكريمه السائله انا استعملت هاد النوع هذا ديال الكريمه هذه راه حلوه تقدروا تعوضوها بالكريم شانتيه ضيفوا كريم شانتيه بودره مع الحليب يكون بارد انا عندي بارده هذه مزيان غادي نطلعها بهاد الطرب هذا هنا من بعد ما بدات كطلع كما كتشوفوا باقي راه ما طلعتش مزيان دابا غادي نضيف فيها واحد آه، جوج معالق ديال بودره الكاكاو كاكاو مور انا غنستعمل كاكاو مور انا كنستعمل هذا ديال ميركالونا تقدروا تستعملوا حتى آه، شويه ديال الشكلاط ذوبوه في حمام مائي تخليوه حتى يبرد عاد تضيفوه على الكريمه حيت كما كتعرفوا الكريمه ما كتبغيش شي حاجه اللي تكون سخونه انا غادي نضيف هاد جوج معالق صغار حيت بغيت اللون يكون شويه غامق الا بغيتو اللون يجيكم مفتوح تقدروا تستعملوا غير معلقه وحده ديال بودره الكاكاو كافيه ومن بعد غادي نزيد عليه واحد معلقه صغيره عامره ديال شوكولاته الدهن هذه اختياريه تقدروا تضيفوها تقدروا ما تضيفوهاش صافي انا دابا غادي نكمل نطلع الكريمه ديالي حتى تطلع ونرجع معكم ان شاء الله صافي هذه هي الكريمه ديالنا من بعد ما طلعناها ها هي كيفاش كتجي كتجي قاصحه انا كتعجبني هاد الكريمه هذه ديال المغرب حيت كتدغيا كت دغيا كتطلع وكتكون هكا قاصحه كما كتشوفوا يعني كتجي قاصحه ماشي بحال ديال هنايا ديال ميركادونا ما كتبغيش تطلع بحال هكا صافي انا دابا غادي نجمعها وغادي آه، نديروها فوق الكيك ديالنا من بعد ما برد من بعد ما الكيكه ديالي بردات انا غادي نضيف عليها هاد الكريمه هادي وغادي نوزعها على الوجه ديالها كامل بالتساوي بهذا الشكل هذا هنايا عندي كاكاو مور انا استعملت هذا ديال آه، ميركادونا غادي نقطعو كما كتشوفوا عندي هنايا 100 غرام وهنا عندي آه، الكريمه السائله سخونه انا استعملت هذه عندي 100 غرام انا غنقطع آه، الشكلاط قطع صغار بحال هكا ومن بعد غادي ندوبو مزيان في ديك آه، الكريمه وغادي نخليوه حتى يدفى شي شويه ما نقدروش نضيفوه على الكيك مباشره او على الكريمه مباشره باش ما تذوبش لينا الكريمه ديالنا صافي من بعد ما قطعت الشكلاط ديالي كامل بهذا آه، الشكل هذا دابا غادي ناخذ الكريمه اللي هي سخونه وغادي نوضعو فيها هاد الشكلاط بالنسبه للكريمه اللي ما متوفراش اللي ما متوفرش على الكريمه تقدروا تعوضوها بالحليب راه بحال بحال تسخنوه مزيان ومن بعد غادي تذوبوا فيه هاد الشكلاط هذا صافي كتبقاو تستمروا هكا في التحريك حتى آه، كيدوب لينا الشكلاط كامل مع الكريمه وكنتحصلوا على الكاناش صافي من بعد ما كنتحصلوا على على كاناش بحال هذا الشكل هذا كيكون القوام ديالو هو هذا صافي دابا غادي نحتفظوا به جانبا حتى ياخذ لينا درجه حراره الغرفه ما يبقاش سخون وديك الساعه غادي نستعملوه وهنا من بعد ما سويت الوجه ديالو مزيان ديال الكريمه ديالي دابا غادي نوضع فوق منها هاد الكاناش هذا اللي كنا حضرنا مع بعضياتنا بهذه الطريقه هذه وحتى هو غادي نحاولوا نوزعوه على الوجه كامل ديال الكيكه ديالنا بهذه الطريقه هذه بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري تقدروا تزينوا بداك الشيء اللي بغيتو تقدروا تخليوها غير هكا صافي من بعد ما ساليت بهذه الطريقه هذه دابا غادي نوضع فوق منها شويه ديال الحليب آه، محلى مركز بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري تقدروا تضيفوا الشوكولا آه، بيضاء شكلات ابيض انا غندير غير هكا هاد الخطوط هكا عشوائيين بالنسبه للتزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري تقدروا تزينوا بداك الشيء اللي بغيتو تقدروا ترشوا فوق منه غير شويه ديال آه، اللوز مهرمش او شكلاط فيرميسيل الشكل يعني كيبقى اختياري التزيين كيبقى اختياري صافي وهنا غادي نحاول ندير بحال هاد الخطوط هادو وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كما كتشوفوا من بعد ما وضعت عليه هذاك النيسلي آه، درت ليه هذوك آه، الخطوط بحال الملفي وقطعتها ووضعت ليها شويه ديال الكوك او جوز الهند من على الجوانب وفاش قطعتها درت يعني في كل مربع شويه ديال جوز الهند في الوسط يعني التزيين كما قلت لكم كيبقى اختياري تقدروا تستغنوا على هاد جوز الهند تقدروا ديروا يعني آه، شكلاط بيض تقدروا vermicelle يعني اي حاجه عندكم بالنسبه للتزيين كما قلت لكم دائما كيبقى على حسب الرغبه وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم و عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بال like واشتركوا في القناه الا كنتو اول مره غادي تشاهدوا هاد القناه هادي وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش هكا تعم الفائده وشكرا لكم بزاف على المتابعه